nze ntabwo nateraga umva dusubize isi turi ibyo bitwi byabajyamo n'ibikobokobo by'ingurube nkubwira ngo buretse basi nkuretse basi ukuntu ukamubwira sibyo nkuretse ukuntu ukamusobanurira sibyo umusobanurira iki urabona umwanya unkesheje uzi uburyo akazi nari mfite nkuretse umuhamagare sibyo umuhamagare cyangwa umureke ntabwo nkeneye kwicara muri aka kadukuru kawe nta soni nawe ndamuhamya neza ko hatari n'iwawe uhamagare cyangwa ubireke umfare nkubwire n'ikindi gihe n'undi munsi uyu munsi turi zingahe turi uze kureba uncike nk'uko wagize gutwara ibere ah, ah. bya aho ngaho ntuzongere kuntesha umwanya ngo urampamagara wumva kandi n'ikindi gihe ntuzongere kumenyera wanjye wanjyegeraho mpagaye umuniga wanjye rwose ajyana guhana amawe ariko uyu munsi sinzi ko ewa ibintu ndi bukore ni akangarito alo bro biteze umeze neza eee mwese uri heza mu nta kibazo genda njye ntabwo ari ngombwa ntabwo nshaka to nagira ngo ntize nyine mani untize geto sibyo akora untize nyine akavumo mani nirambikira nyine bimwe byacu byato hato na hato gusa nta nubwo biri matinda to ingo ah boy nawe bibaza nyine nzagura mani nzakumeneramo ntubizi se ngisha ni cyiza ni amatebo sibyo hoya hoya ntago yarara mani ntago yarigukora <laughs> ntago yarara umva se yarara mani ni ka kandi kamwe kaba gatinda nyine to bebe agahita yitahira gusa nyine hehe hmm? oye nyine ngewe urumva ngiye kumutegereza ahantu sibyo uhita ukansigira ukuntu munsi y'urugi ntabirenze eh, ndahita nzaga okay ahubwo se ibintu byo kurya bihari mani Eh, ntarebe imbwira njya ku mireti tu niba uriya mwana nawe na agorana ushobora ikiza rero ibyo aramagaze yewe gawe arava arabusukira <laughs> ni mu mazi rero uzi icyo aramagaze eh, yewe eh, gawe ahubwo ni piramani ni piramani kiri kubamagara <clears throat> Hello? seka turi kumpamagara kandi amayinite si yamumagaye vuba ra ah. kamurye bipe ndeba ndabona ampamagaye bebe hello bebe ni sawa gute meze bo ngeze heza imva moto yansize hantu hari agataje hafi n'ako gataje we ariko rero shana si nk'ukuntu yose utebuka nyine abasore bangu ndinde nzamuka nze nkurebe kandi mu rugo hazi ntabwo nibuze nibuka burya ubwo bivuze ngo nizane rero ngwino rwose kageza igihe rero ntacyo reka nzamuke duhurire kuri twa tuyesikariye sibyo dede yambaye gute se uyu munsi ko numva mfite amatsiko yambaye nambaye ipantaro ntabwo wabinkora ndabizi ntabwo wakwambara ipantaro jinsi abo ntabyo jinsi ndakuzi nambara n'umupira muremure cyane umupira muremure bobi ndakuzi ntabwo ibyo bintu wabyambara rwose ndakeka pole sebastien wambaye difore ndakeka wambaye nk'akantu kagufi k'ukuntu urumva kandi koko wallahi nisanga atari byo noneho ntumpe sibyo rero kwazi nawe mbatoze kwazi cyakora nambaye ikabutura ikabutura eee ko nta kabutura ujya ugira se waba wambaye ikabutura kubera nayiniguze aho se wahagaze cyangwa uri kubuza nigeze ngo mbanze numve neza ibintu uri kumbwira rero erega abashori bubahwe nta cyane rero atandagukunda amva yewe cyane mm. uyu munsi wongera umute akandi kazina amaze kugukorera ibitembezo gacoze icyo nkorera ujya ukunda kunyita utuzina eh. Eh, ngo buri ko ngukora ibitembo muri bedo <laughs> eh. ubwo burayi bufite mba nkumva aya ntabwo ari uburayi wacyana nawe ureba iby'imiterere yawe rwose nawe urakurura nawe wapfa mm. wazise eee imana itebuka ariko ndakeka wajya mbese ngambwira noneho basubiye okay mbese wambaye iki wambaye isume agiye nambaye igitenge agiye nambaye nambaye nijya mbere nambaye isutiye ngiye nambaye reka utuma mvugishwa kubera ukuntu saa saba igeze ariwe ubwo mitara yawe utuma mvugishwa nambaye isengeri sheri si banguka shyira muyambire no impamo dore banguka ungwe mu byano um, sibyo apfu apfu sibyo nyamwe oya ni iby'ubwo ngubwo kandi rero eh. ari byo byango dushiremo akabaraga sibyo mm-hmm. muri ino minsi hari ikintu ngira ngo njye mu by'ukuri tuzakore mm. eh, eh, dufate ibintu byacu tubishyire public hari tujye kuguma in box <laughs> tujye kuguma in box sibyo eh as you said Eh, ni ukuvuga mm. eh, njye nawe ndagira ngo tubishyire ku yindi leva mm-hmm. eh, kandi ndakeka bizagushimisha sibyo shandi kumanuka ha hahandi pe tebuka dudu mm. tebuka nzi duhure nta kibazo sha urebye nabi wanahagwa pe eee yego basimane ko mm-hmm. agiye mu mwobo ndaraniwe pe mbega ahantu cyakoze ry'umwana sharamba nayo waba usubira ibyo nza kuba nambaye uhageze ntageragane ubwo nkigera hano eh. eh, gusa nyine gusa urabona ntambaye ikabutura nta gipira kirekire ubwo ni njye ubwo ni njye ubeshya gusa sipurize sapurayizi sheri ajya turamu basi umva ko nsigaye ni igifaransa eh, ndakwizera birasobanutse <laughs> karibira rero shayigo umeze ute se fresh wambaye neza mbese hmm, basi ariko bizi ko byo gutwika hehera ko mbona wambaye neza cyane okay mvuye twagiye kuri shoot y'iriya ariko ntabwo shoot nta nubwo yabaye ubu nabyo buryo kugira ngo umuntu agende ajye mu maduka bamwambike imyenda yabo bumva twe twigenera yacu si ubizi muri fashion muri fashion natwe ubwacu tuba turambi mu fashion eh you know ubwo bwo bwo bwo bwo bwo Mm. Eh, mm. kure umanutse hariya ruguru narenguye hariya haramanuka cyane ni ukuri nanjye nakuretse nyuma yo kuyimanuka ubundi kuvuga niba waje wambaye udukweto du eh? eh. <laughs> tuza wambara byo kweberwa noneho bapfuye umunsi nabaye akana keza njyewe ntago nakubwira ngo <clears throat> ukuntu nawe ngukumbuye ntabwo bigira nyine akagero ntabwo bigira ifatizo nishizemo ku munzani byahita biturika uhita uturika ariko noneho ni eh. Eh, nyine hari igihe mba numva ngushaka mm. ndetse cyane noneho nkahita mbyumva ahantu hose naho ku musatsi umusatsi gusa guturuka ku intu rihera kakamo gatoya eh, k'agahera kuzamuka kugera kuri uwo musatsi <laughs> ako bebe we ndabingana gute hmm? umwaka angahe ku ijana basi ni mirongo itatu ku ijana hmm. akoze ko numva ari gakeya kuki basi atari nka desi uretse unyumvire ijana na mirongo itatu ku ijana ijana mirongo itatu ku ijana ubwo se ayo mirongo inani basi nashakaga mushire ayo mirongo irindwi mushyireho abe magana abiri ntabwo wabikora magana atatu kuri magana angahe se kuri magana abiri <laughs> nawe udatuma biri igihumbi ku ijana zibaho ngaho kandi urabibona eh. urumva eh. uno munsi ndatuma biba igihumbi igihumbi ku ijana sibyo wowe <laughs> igihumbi ku ijana ah. kandi kandi urabizi bakaza mm. mm. neza uyu munsi dusigaye tubana neza se ntabwo nyine twibera hano uko biri mm. uko biri ushimishwa n'akazi twakoze nyine ndabona ari heza nyine bijyanye n'abasore muragerageza ah, kingura vaho agafunguzo agafunguzo rananiwe urabona rwo byiza agafunguzo tujya tugasigamo na hasi sibyo ngukiza nari ntaragera mu nzu nyine oke ngakingura nyine tu reka ndananiwe n'imyenda yanshyuhe nshaka kuyikuramo ngo famira wowe byose biraje bijye ku murango sibyo kingura se e, <laughs> <laughs> ariko none kingura vuba kingura ngewe nshaka no kuba ryamye mbese funguzo funguzo ariko noneho nese ubundi reka nkwibariza urufunguzo urubika aho munsi nta mufuka ugira ngewe sibyo agafunguzo kakabamuje amahera agataye sibyo noneho we yari yasigaye hano Eh, rero ubwo agiye buri muntu yagiye agapfunguza agashyiramo ahantu hasi hmm. eh, agashyiramo eh, nanubundi se sheri nese kucyusa amuhamagara ngo umubaze aho yarushyize buriya rero kumuhamagara telefone nayibuze kuva kare hmm. ariko njyewe natekerezaga ko abantu nigeze ngira n'igitekerezo cyo kumuhamagara hmm. umva nkubwire rero kingura cyangwa ubyihorere ese ubundi reka nkubaze serire igira imfunguzo zingahe serire se hano tekinoloji yaraje wacurishamo igihumbi bibi none nimba mu mwaye musiganye rumwe ahangaha ari wawe kuki mutashicurishije undi ngo zibe ebyiri bibi none se gucurisha byo rwose urumva zino mfite gahunda nubwo urwo yarutaye kera mbona musize ryamye sibyo ubwo rero ndavuga ngo nagenda uvugiza hmm. gushyira impano hasi byo umva nkubwire rero wanjye gerawe bukazaza unesha umwanya wanjye ngewe hmm. ubu ngubu umwanya maze ndaha nakabaye nakoze ibindi bintu byinshi hmm. cyane reka noneho ahubwo ndi no kubona ahangaha atari n'iwawe umeze nka bwa bubwa bw'ubuhungu bwirirwa butira amageto kugira ngo bujyanemo abakunzi babwo njye ntabwo natira geto eee eh, eh, wasanga niyo myenda wambaye atari n'iyawe eh, mvura nkubwire wa gicucu umva dusubize se ibyo bitwi byawe wajyamo n'ibikobokobo by'ingurube nkubwire neza nubwo uretse basi nubwo basi kunuka mubwira si byo nubwo uretse kunuka musobanurire iki urabona umwanya nkesheje umuhamagare cyangwa umureke ntabwo nkeneye kwinjira muri aka kadukuru kawe nta soni nawe ndamuhamya neza ko hatari n'iwawe uhamagare cyangwa ubireke umva nkubwire n'ikindi gihe n'undi munsi uyu munsi turi tariki zingahe uze kureba uncike nk'uko wagize gutwara ntabwo byakaguteranya ibere bya mama wawe ntabwo ah, ah. byakaguteranyije si byo tugeze aho ngaho ntuzongere kuntesha umwanya ngo urampamagara urumva kandi n'ikindi gihe ntuzongere kumenyera wangegeraho unotaariga iteye neza uzi ubungu bazi akazi antesheje nk'ubu ngubu yimbwa yimbwa ibyuzi byuki vena dongo kuko biza ubundi mujinga we mutwaye bembere rimwe na rimwe bikuyeho ahubwo ubu arabinoze arabinoze musenzi ibiciro cyane cyari giteye sha nuko nyine ndahiwe nta kundi bishishije n'ijisho si undi umuginga we ahise akuraho fone gute umuginga arambimye basi The yemuka gusa